Nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha hapa siku ya leo, lakini nimshukuru sana kwa kipekee Mheshimiwa Waziri uh, wa wizara yetu ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum uh, Dr. Gwajima, nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri, lakini pia nitambue uwepo wa viongozi kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Uh, nitambue pia mwakilishi wa katibu mkuu wa wizara, nitambue viongozi wa um, Club Young Africans ambao pia wako hapa, lakini pia mheshimiwa diwani ambaye yuko hapa na sisi, na kwa kipekee kabisa mkurugenzi wa FAGD um, ambaye pia tuko naye kwenye meza kuu. Nitambue pia uwepo wa wasanii mbalimbali ambao wanaambatana na kikundi hiki cha FAGD ambacho uh, kinabeba ajenda hii ya wizara katika tamasha litakalofanyika siku ya tarehe 27 mpaka 29 mwezi huu wa nne kwenye viwanja vya Leaders jijini Dar es Salaam. Awali ya yote, Mheshimiwa Waziri, sisi kama klabu ya Young Africans tuliona kuna jitihada kubwa ambazo serikali ya Mheshimiwa mama yetu Samia Suluhu Hassan inayofanyika. Jitihada hiyo ni ya kulinda maadili kulinda watoto, kulinda kina mama katika ukatili ambao umekuwa ukiendelea. Na kupitia hapo wizara hii ilipoundwa, kulikuwa kuna sababu kubwa sana ya kuhakikisha mapigano hayo yasibaki tu kwenye serikali, mapigano hayo au vita hiyo isibaki kwenye levo ya wizara peke yake. Sisi kama club pia tuna nafasi ya kuchangia katika kujenga maadili ya Watanzania. Tukumbuke wanachama wetu na washabiki na wapenzi wa klabu zetu ndio waathirika wakubwa wa hizi vita dhidi ya ukatili wa kina mama na watoto. Tusipowalinda mashabiki wetu hawa, Mheshimiwa Waziri, kuna siku pale tutacheza na kusiwe kuna mtu hata mmoja uwanjani. Nakumbuka miaka ya nyuma, Mheshimiwa Waziri, kwenda mpirani zamani ilikuwa ni jambo la kihuni ukienda mpirani kutazama mechi, sisi tukiwa wadogo wazazi wetu walikuwa wanatuzuia kwa sababu ilikuwa inaonekana viwanja vya mpira ndo sehemu za wavuta bangi, viwanja vya mpira ndo sehemu za wahuni. Kwa hiyo watoto wadogo walikuwa hawawezi kupewa hata fursa ya kwenda uwanjani. Lakini pia maeneo hayo miaka ya hivi karibuni ilikuwa pia inaonekana ni maeneo ya wahalifu. Ukienda pale basi, kama hujaibiwa simu utakabwa, si ndivyo jamani? na ikapunguza idadi kubwa sana ya watu kuruhusu aidha watoto wao au wakizao kwenda viwanjani. Lakini leo kwa usalama ambao nchi yetu imefikia, tunaona sasa hivi mtu anaweza akamshika mtoto wake na mkewe wakaenda uwanjani. Hizi ni jitihada kubwa sana zimefanywa na serikali yetu, kwanza ku usalama, lakini twende kwenye fikra, fikra ya unyanyasaji wa kijinsia na watoto bado ipo katika jamii zetu. Kwa hiyo tumeweza kufanikiwa kwenye kulinda usalama kwamba watu hawa hawawezi kufanyiwa vitendo vya uhalifu hadharani, lakini kwenye fikra za watu bado hili jambo lipo. Sasa tusipochukua hatua madhubuti kabisa kuhakikisha tunalinda hii jamii yetu, sisi pia wanamichezo tutawapoteza wachezaji mahiri kwa sababu watakuwa hawana maadili, lakini pia tutawapoteza mashabiki wetu ambao wamekuwa ndio nguzo kubwa ya maendeleo ya vilabu vyetu. Kwa hiyo tulivyopata uh, fursa ya kuona na sisi kama vilabu tunaweza kusaidia kujenga maadili ya jamii zetu, tuliwasiliana na wizara kufanya vikao kadhaa na mheshimiwa waziri na ofisi yake, na tumefanikiwa kwa kweli, na leo kama alivyotangaza mheshimiwa waziri, Young Africans inakuwa ni klabu ya kwanza katika taifa letu la Tanzania kuunga mkono vita dhidi ya ukatili wa kinamama na watoto kupitia klabu yetu kama Mheshimiwa Waziri alivyosema, na nikupongeze Mheshimiwa Waziri, you are very creative. Yako mambo mengi ambayo serikali inaweza kuyafanya na ikawafikia watu wake, lakini kwa pamoja tukishirikiana kupitia window hii ambayo ume, umeiona Mheshimiwa Waziri ya michezo, ujumbe utafika haraka sana, kwa sababu wanachama na wapenzi wa vilabu hivi wana taarifa ya kila siku ya kitu gani kinaendelea kwenye taasisi zao. mm -hmm na mimi niwapongeze wanahabari. Haya yote pia na sisi kama vilabu hatuwezi kujisifia kwamba taarifa zetu zinafika, isipokuwa kwa nguvu ambayo wanahabari wanaifanya. Mheshimiwa Waziri, wanahabari ni wadau muhimu sana, sisi pia tunawategemea katika hili jambo. Lakini kwa kupitia windo hiyo ambayo Mheshimiwa Waziri umeielezea, sisi kama club kupitia platform zetu tutaweza kubeba ajenda za wizara yako, tutabeba ajenda ya serikali ya kuelimisha jamii yetu jinsi ya kujilinda na madhara ambayo yanaweza kutokana na unyanyasaji wa kijinsia, lakini pia taarifa za namba. Umehitaji Mheshimiwa Waziri hapa namba moja moja sita. Naamini watu wengi hapa hatuifahamu hiyo moja moja sita. Niko sahihi jamani? Watu wengi hatuifahamu hiyo moja moja sita, lakini Mheshimiwa Waziri, nataka nikuhakikishie leo tukitangaza moja moja sita kupitia platform za wanamichezo na kwa msaada wa wanahabari hii moja moja sita inaweza ukifanya research kutakuwa kuna percent kubwa sana ya Watanzania wameifahamu moja moja sita. Kwa Mheshimiwa Waziri, mimi nikupongeze kwa kuwa na ubunifu wa hali ya juu na kuona uh, jinsi gani vilabu vinaweza kusaidia, lakini pia kwa kipekee kabisa uh, wanamichezo tuko katika tasnia hii. Klabu ya Yanga ni moja katika klabu kubwa na ndo klabu namba moja Tanzania. Nitoe wito kwa wenzangu wa klabu ya Simba uh, na vilabu vingine Azam FC uh, KMC na Mungo Singida, Singida Big Stars na vilabu vingine tubebe hizi ajenda katika platform zetu ambazo tunazo. Hili jambo sio la ushindani wa kibiashara, hili jambo sio la ushindani wa kitaasisi, hili ni jambo la taifa akiweza kuliokoa taifa hili, hata sisi katika majukumu yetu tutakuwa na vijana imara wa kutekeleza majukumu yao, tutakuwa pia na taifa ambalo lina afya na linaweza sasa kutumia hizi infrastructure ambazo Mheshimiwa Rais anazifanya za mabarabara, umeme, maji zikatumika vizuri na kwa uadilifu mkubwa. Mwisho lakini si kwa, kwa upekee, sisi kama Yanga tuko tayari Mheshimiwa Waziri kutekeleza ajenda hizi za wizara specifically kwenye maadili dhidi ya wanawake na watoto na tunatoa uh, mchango wetu pia financially kwenda kwenye tamasha la tarehe 27. Mchango huo wa kifedha uh, wa kiasi cha shilingi milioni tano. Nashukuru mheshimiwa, tutakwenda kusimamia uh, sehemu ya budget ambayo wizara yako iliandaa lakini pia uh, taasisi ya FAGD ambayo pia iliandaa kwa ajili ya kulitekeleza tamasha hilo ambalo kiukweli litakwenda kuongeza uelewa wa Tanzania wenzetu uh, katika fursa ambazo zipo kama tulivyosema uh, tunaziita zifiukuki, si ndivyo? Uh, zijue fursa, imarisha uchumi, kata ukatili, kazi endelee. Naamini hapo fursa zitapatikana na watu wataelimika. Mheshimiwa Waziri, kwa ruksa yako, tuko tayari sasa kutekeleza mradi huu wakati wowote kupitia platform zetu. Tunashukuru.